Улс төрийн намын хуулийн шинж найруулгын төслийг бол зарчмын хувьд нь дэмжиж байгаа маа. Би бол гişүүд яриад байгаа та санал бол нэг бол байна. Ер нь энэ төр тунгалаг байх нийгэм чудрагсыг тогтоох авилгал тэгэл ахуулаас одоо ангид байх энэ бүхний одоо бас үндэс нь бол энэ улс төрийн намын үйл ажиллагаа улс төрийн намын үйл ажиллагааг харилцаа зохицуулсан хууль тогтоомж нь нэлээд болцронгуй тодорхой одоо байхтай та шууд хамааралтай гэж би өдөгж ойлгоод байгаа. Тэгээ нэг үе юм бодвол энэ улс төрийн намын э, хуулийн тухай хуулийн төслийг харахаар нэлийн дотоод ардчлалыг хөгжүүлэхтэй холбоотой санхүү тайлан нийлт тод одоо байх аудит одоо бас хийлэгдэх байх эдгээр нэлийн ийм асуудлууд бол тодорхой орж иж байгаа юм байна. Хоёрдугт нь тодорхойлох зүйл бол байна. Улс төрийн намуудад улсын төсөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх юм байна. Энэ санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудал чинь ер нь тэгээд энэ парламентод судалтай намуудад байх юм уу? Тэр 2 хувь энэ санал авсан бол сангуучд олго юм гэдэг. Эн чинь парламент судалтай намуудад сангуучл олох асуудал ирээд байна. Ерөөсөө сонгогчдын 2 хувьс дээш хувийн санал авсан нам нь сангуучд авах асуудал яриад байгаа. Энийг тодорхой зааг нь гаргаж хэлмэрх. Би бол парламент судалтай нам нам нь сангуучд авдаг байхын зүйтэй юм болов уу гэсэн ийм бодолтой бол байгаа. Энийг тав хүнд юу гэж үзэж. Хоёр дахь асуудал нь Энэ дотор чи хэдийдэн тоомос зөрчилтийн юмнууд харагдаад их нам намын тэр ковоттой холбоотой асуудал. Намын э, нэрээр одоо сонгуульт одоо албан шал сонгогдох томжилтдах албан шалтнууд аль нэг хүүсийн төлөөлөл нь 30 30% доош хөвнө гэдэг 8-ын 2-ын 3 дээр байгаа юм. Гэтэл 17-гийн 6-аас чинь намын төв болоод удирдах хяналтын байгууллагын бүрэлдэхүүнд аялын хөөсөний төлөөлөлт 40% гээд байх. Ингээ яг ингээд нэг нэг болохлоор 30% гээд нэг болохлоор 40% гээд ингээд хоёр янзын тоо яваад байна. Аялыг одоо тоогоор нь одоо авчиж болохгүй яг нь ялгамжтай юм шиг юм байна. Хоёр дахь асуудал энэ намын босод байгууллага гэдэг байна. Одоо бол зөвхөн тэр судалгаа шинжилгээний л одоо байгууллагатай байх юм байна л да. Одоогор бол намууц чинь бол иргэдийн дөрмөрийн эмэгтэйчүүдийн, ахмадын, залуучуудын эдрэгэд ингээд төрийн бас байгууллагын одоо бас э, хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бүтцүүд бол байгаад байгаа шүү дээ. Тэр одоо энэ хууль батлагдах юм бол энэ ахмадын залуучуудын эмэгтэйчүүдийн эдрэг чиглэлээр ажилдаг ийм одоо бас намын бүтцийн намын дэрэгдэх одоо ийм одоо байгууллагууд бол үйл ажиллагаа байхгүй болчихж байгаа юм бо. Би тэгж л ойлгоод тах. Би бол энэ одоо байх хэрэгтэй юм шиг л ойлгоод тах. Залуучууд, ахмадууд, эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл намын дэрэгдэх бүтцийн одоо байгууллага нь уг нь бол байх хэрэгтэй юм л үү. Гурав дахь асуудал энэ намыг бас хариуцлагажуулахтай холбоотой юм бол байна. За иргэдийн ярьж байгаа бол бас л энэ намын манад бол намууд бол долон байна. 3 сая юу амтай 36 долоо намтай энэ олон байна. Намууд гэж хариуцлагуудаа жоохон цөөлөж гисэн ярьдаг л иргэдэд. Энд хариуцлагатай орж иж байгаа юм чинь жоохон ойлгомжгүй л байна л да. Улсын хурлын сонгуул хоёр дараалан парламентын сонгуульд нэр дэвшүүлээг бол итгэхгүй намд одоо ингэ тооцно гэд. А тэгээд тэр нь буцаагаад бол амархан тайлбараа өгөх юм бол буцаас эргэж болохоор юм шиг. Энэ бол нэг хариуцлагын тогтолцоо гэж би бол ойлгохгүй л бол байна араа хатуу тутгуул энэ болдог бол улс төрийн хоёр дараалан сонгуул нийт төвшөөлөгөө биш хоёр дараалан сонгогчтой одоо 2 юм уу 3% санал аваагүй бол одоо энэ улс төрийн намд хариуцлага тооцдог байх ийм одоо чиглэлээр хариуцлаганд асуудлууд тодорхой За 89 Содбатар дарах хариулна. За улсын төсвийн дэмжлэгийн босготой холбоотой улсын төсвийн дэмжлэгийн холбоотой асуудлаар мөнгө сайхан доктороос нэмж хариулаарай. А ер нь бол бид бүхэн өнөөдөр ч гэсэн улсын төсвөөс тодорхой дэмжлэгийг одоо улс төрийн намуудад өгж ирсэн. Би түрүү хэлсэн суудлын мөнгө аймаг орон нутгуудад аймгийн иргэдийн уран сумын иргэдийн хурлын бас мөнгө төлөөлөгчдийн мөнгө нэрээр тэгээ эднэрийг бол нэг ойлгомжтой тодорхой сонгогчдын саналдаа уялдуулж л тодорхой болгож байгаа. Эргээ зарцуулалтад, зориулалт, тайлан эдрэг нэлээд тодорхой болгож өгж байгаа. Тэгэхгүйгээр энэ чинээр одоо улсын төсвөөс юм өгч гээд байгаа мó намуудыг дэмжиж байгаа зүйл хараахан биш гэдгийг бас нэгдүгээр хэлж. За хоёр дахь асуултын хувьд бол энэ хоёр янзын хувь явж байгаа нүгэн. Нэг нь бол намын дотоод сонгуул намын удирдах байгууллагуудад эмэгтэйчүүдийн буюу гендертэй холбоотой нэг хүүсийн одоо юу 40% гэж авсан байгаа. Босхыг а улс төрийн намаас төрд сонгож томлогддог албан тушаал руу явж байгаа хувийг 30 гэж авсан байгаа. Нам доторх нь бол 40. А сонгуулийн хуультайгаа уялдуулаад сонгуульд одоо нэр дэвшүүлээ гэхэд нэг хүүсийнх нь байдал 30%-аас доошгүй байна гэж ингэж энэ сонгуулийн үедээ уйлдуулж 2% явж байгаа. Нэг нь намын доторх хувь, нэг нь юуны хувь. За гуравт судалгаа шинжилгээний байгууллагатай байх, тэр нь хүрээлэнгийн хэлбэртэй, сангийн хэлбэртэй байх зүйлүүдийг наривчилж зааж өгсөн. Бид нар өөрөө энэ бол хуулийн нэг амин сүнс нь бол ер нь улс төрийн намууд нь өөрөө бодлогын институт болж төлөвшөх хэрэгтэй юм байна. Тулг тойрсон хэрүүл хийдэг биш. Бүлэглэл юм янз бүрийн одоо энэ үзэл баримтлал үнд цүүлгүй бүлэглэл биш. Бодлогоороо уралддаг, хөгжлийн бодлого ярьдаг, ийм талбар байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэр утгаараа бол санхүүжилтийн тодорхой хувийг зарцуулах хувийг зааж өгж байгаа ийм байгууллагуудтай байх чиглэлийг зааж өгж байгаа гэдэг бас тодтогч хэлээ. За намуудын дэргэдэх байгууллагын асуудал бол хуулийн төсөл боловсруулах явцад хамгийн их яригдсан асуудлуудын нэг. Бид нар бас олон улсын жишиг юг нэлээд судалсан. Олон улсад бол коммунист нам нь байна уу, ардсан нам нь байна уу, барууны зүүнний үзэлтэйч байна уу? Бүгд л улс төрийн намууд иргэдээ нийгмийн бүлгийн ийм байгууллагуудтай байгаа. Тэр үтгэл энэ байгууллагууд нь олон улсад одоо либерал залуучуудын холбоо, социал демократ залуучуудын холбоо нэрээр олон улсад 100 хэд 100 хэдэн одоо гишүүнчлэлтэй одоо улс орнуудын гишүүнчлэлтэй юм нэгц олон улсын байгууллагууд нь ч байж байгаа. Тийм учраас Монгол улс ч гэсэн энэ олон улсын жишгээр бид нар энэ улс төрийн намууд дэрэгдээ одоо энэ нийгмийн бүлгүүдийн байгууллагатай байхыг хуулиар хориглох бол боломж муутай юм а гэж ингэж харж байгаа. А зүгээр тэр байгууллагууд нь хуулийн этгээдийн эрхтэй байх юм уу? Намын бүтцийн байгууллагын клубын зарчимтай байх юм уу гэдэг бол хилцүүлгийн явц нэлээд нарийн тодруулах байх. Бид нар одоогор бол хуулийн этгээдийн гэсэн агуулгатаар явж байгаа. Тийм учраас сая Жинзэрэг сайдын хилээд байгаа та санал нэг байгаа. Ер нь бол улс төрийн намуудад одоо энийг хатуу зарим зүйлүүдийг хориглох бол өөрөө бид нар энэ эвэлд нэгдэж орцсон байж байгаа хүний эрхийн улс төрийн эрхийн пакт, хүний эрхийн одоо конвенцууд олон улсын одоо юунуудтай бас зарим зүйлээр зөрчилдөж байгаа учраас энэ хуулийн төслийг хилжүүлгийн хувьд хэдвэл бас зарим зүйлүүдийг бол сайжруулах зүйтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. За 2% босгохтойгоор нэмж мөнгө 81 дөрөв. 81 мөнгө сайхан доктор хэрлээ. Одонгийн мөнгө сайхан. За чин зөрөг гişүний асуултад нэмэлт тайлбар хэлье. Түрүүн бас Бадилхан гişүүн бас асуусан. Тэр ер нь бол манай Монгол улсын хувьд бол уламжлал бол парламент суудл авсан намуудад суудлаар нь тэн дээр нь үндэслэж болов санхүүжилт өгж ирсэн. Тэр одоогийн хуулийн төсөл бол энэ үндсэн зарчмаа бол хадгалж байгаа. Тухайлх юм бол төслийн 27-гийн 5 дээр одоо суудлаар нь тооцч мөнгө барьдаг одоогийн зарчмыг хадгалсан. А нэмээд санал дээр нь бол 2%-аас дээш одоо сонгогчдын саналыг авсан намд суудлын мөнгө бол өгөхгүй. А тэр саналыг нь хувьлаад тодорхой тооны одоо багахан хэмжээний одоо санхүүжилт өгөх ийм зохицуулт одоо нэмэгж орж ирж байгаа. За энэний цаад шалтгаан бол бүхэл бүтэн иргэдийн нийт одоо сонгогчдын 2%-аас дээш гэдэг иргэдийнхаа дэмжлэгийг автсан энэ намуудыг бас орхигдуулахгүй байх а одоо ийм одоо зорилготой хамгийн гол нь энэ санхүүжилтийг өгснөөрөө хариуцлагажуулж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсүүлийн 19 штрих нэг дээр намын зохион байгуул дотроо ардсан зарчим нийцсэн байна. Санхүүжилт нийл тод байна. Хандвийн хүрээ хязгаар таар одоо хэтрүүлэхгүйгээр хандив аавна гих мэтлэн маш нарийн зохицуултууд зөвхөн парламентд суудалтай намуудад үйлчлэхгүй бүх намуудад үйлчлдэг болгохын тулд тэр саналаар нь тодорхой хуваар санхүүжилт өгж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль заасны нарийн шаардлагуудыг хангахгүй дотоод арчилгүй байх, санхүүжилт нь ил тод бус тайлангаа гаргаж өгөхгүй байх. Энэ мэтлэл нь дараа нь тэр төрийн санхүүжилтийг нь зогсоох одоо үндэслэл болоод явчин цаашлаа тэр намыг итгэхгүй тооцох үндэслэл болчихоо. Тэгэхээр энэ өөрөө эргээд парламент судалтаа төдийгүй суудлаггүй намуудыг илүү одоо хариуцлагатай болгоход чиглэсэн маш чухал ийм одоо хөшүүргийн одоо механизм байж байгаа. Энэ бол олон улсуудад бол жишээлбэл одоо Герман эднэлт пропорционал санал хураалт дээр 5-аас дээш хувийн санал авч иж парламентд ордог. А гэтэл 1 хувийн санал авчих юм бол зөвхөн саналаар нь хувилаад өгчд юм билээ. Манайх шиг суудлын мөнгө гэж байхгүй. А манайх бол өөрийн онцлогоо харгалзаад одоо сонгуулийн хуулийн төсөлтөөр 3% босго авах юм бол их хурд орно гэж байгаа та уйлдвал зөвхөн 2%-аас дээш гэд маш өндөр юм босго тавьсан түрүүн Содбатар даргын тайлбарснаар энэ дээр бол нэг 4 5хан нам эвсэл байгаа юм. Тэгэхээр яг намаараа бол нэг 2 3 нам 2 хувиас дээш аваад бусдын дандаа эвсэл буюу дотроо маш олон намуудыг багтаасан. Тэгэхээр энэ маань цаанаа бол тэр эвслийн цаана байгаа бүх намуудыг бүгднийг хариуцлагажуулах, ил тод болох, дотоод арчлалтаа олгох тий түрүүн гişүүдийн одоо санаа зовж хилээд байгаа нөгөө эрх барих дэд байгуулга хурлаа хийдгүү, намын дарга нь одоо 10 20 жил ингээд явдаг, хариуцлага байхгүй, хаанаас ямар мөнгө зарцуулаад байгааг мэддэхгүй. Эргээд энэ бол Зөвхөн тэр нам биш бүх намуудын нэр хүндийг унгаад цаашаа арчилд идэх итгэлийг унгаад байгаатай холбоотой энэ бол одоо маш олон улсууд ганцхан Европ биш Азийн улсуудад одоо түгээмэл байдаг энэ одоо зарчмыг бол бид нэр тусгаж байгаа. Энэ маань өөрөө 2019 онд үндсэн хуульд оруулсан одоо 19-ийн штрих 1-р зүйл заасан тэр зарчмуудыг амилуулах нарийн юм хөшүүрэг механизм байгаамаа. За цодмын шин зэрэг шүүн тодруулъя. Намайг одоо хариуцлагажуулах үйл ажиллагааны зогсоох татан болгох энэ асуудлыг яахан тодорхой болгомор л байгаа юм л та. Улс улсын хурлын сонгуульд хоёр удаа дараалан нэр дэвшүүлэн оролцоогүй бол итгэхгүй тоосно гэдэг. Энэ 36 нам чинь тэгээ яаж хийж байгаа нэг нэг хүн ч юм уу ядаж л одоо холимог олох юм бол жагсаалтанд нэг хүн ч юм уу бичнэ л дээ. Тэр эн чинь бол хариуцлага болж чадахгүй байна л гэдэг юм. А тэр дараагийн юунд нь харахлаа тэр намайг одоо өөрсдөө байгуулах зогсоох татан болгох чинь бол үндэсний аюулгүй байдал холбоотой тусгай тогтнолын асуудалд аюулгүй замд очруулсан л бол намайг татан болгохгүйс биш. Тэгээ бусад нөхцөлд бол намууд бол тэгээ байгаль байх юм биш. Иргэдийн ирээд бас энэ олон нам одоо дэндүү олон байна. Дэндүү ус төрж зөөлж байна. Хариуцлагатай оцооч гэгээд. Хоёр дараалсан сонгуульд нэр дэвшүүлээгүй бол биш. Хоёр дараал нь тэр бусад авч чадаагүй намайг одоо үйл ажиллагаа зогсоодог. За 80 Содбаатар дор хариулна. Ээ Жинзүрэг сайттай санал нэгдээд байгаа зүйл нь бол ер нь улс төрийн намуудаа бид нар хариуцлага зүүлж ээж авах тал руу байгаа юм. Тэгээ энэ идэхгүй тооцох гэж энэ шинэ залт орж ирсэн. Тэгээд энэ дотор бол гурван залт байгаа юм. Улсын хурлын ижил сонгуульд хоёр дарааланд нэр дэвшүүлээгүй бол Энэ хуулийн 37-гийн 2 заас үүргээ биелүүлэх буюу санхүүгийн тайлангаа хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй бол энэ хуулийн 21-ийн 3 дахь заалт нь болохоор намын удирдах дэд байгууллага эсвэл төлөөллийн төв байгууллага хугацаанд нь хуралдуулаагүй бол сануулад тэгээд идэхгүй хэлбэр шилжүүлээд хэрвээ зөрчил арилгахгүй бол явж байгаа. Тийм учраас улс төрийн намуудад одоо байгаа улс төрийн намууд бол яг энэ хуулиар явхад бол маш одоо тоон цөөрнөө багасна. А нөгөө талдаа бол саяны таны хэлдэг 2% босго бол намуудыг нэгтгэх, нягтрах, эвсэл болгох энэ рүү шахаж байгаа. Бид нар сүүлийн одоо 10 одоо сонгуулийн юг ингээд хараад тэрэн дотор сүүлийн 3 сонгуулийг харах юм бол энэ парламент цолгүй намууд нэгдэж орж ижил энэ босго руу очиж байгаа. Дангаараа дангаараа ерөөс босго. За одоо Санхүүгийн Ганбаатар гэж шүү асуулсан. За